такие. Мы пишем на листочках зверей и клеим их себе на лоб. Садимся в круг и... И что дальше? И, и э... начинаем э, угадывать, кто я. Да. И поехали. Сейчас мы подготовимся до этой игры за кадром. Угу. Настя думает, что написать. Она готовится. Она осталась последняя. Что-то нифига не мыслит. Настя думает. Она осталась последняя, и никак ей в мысли не идет ничего написать. Да, придумала! И наконец-то наше творчество продолжается! И сейчас мы уже начинаем играть. первым начинает Алена. Ну да, у нас написаны вот э, фразочки такие. Мы ну, Вам не видно, конечно, но просто... Э, просто будет говорить, он будет задавать вопросы там, кто, а мы можем вообще только да и да, мы будем задавать вопросы, будем отвечать Дарина. Давай, э, первая Алена. Я знаменитость? Нет. Нет. Э. Нет, знаменитость. А, а нет, ну не очень знаменитый такой. Э, я видеоблогер? Нет. Нет. Ну, Сейчас, кто может быть знаменитый? Ну, он, э, он как бы снимает на YouTube, но мы не знаем. Нет, он, ну, он на так кидай бугага. Нет. Нет, он, он не снимает на YouTube. А. но ну, он, он интересный вообще. Он просто ходит. Он все такой на, на, на, на мероприятие? Нет, он... Э, давай я... Э, давай. Дальше. Так, подожди. Это мальчик? Да. Да. Мужчина. <laughs> Он ведет нос. Нет. А что вы Ну тогда... Не, он просто свои концерты. Так. А мужчина. Мужчина, да, взрослый мужчина. Ну не старый. Ну не старый. Ну понятно, ведет свой канал, не ведет. И он в Украине. И в Киеве. А, это Иван В Киеве. А. это Зеленский. Какой нафиг Зеленский? Он не ведет свой канал, и он в Киеве. Нет. Он зато нам больших мероприятий размеши э, комика. А, а ну тогда точно Зеленский. Нет. Давай тогда мы будем тебе говорить. Евгений Нет. Я сниму пока что, нет? Так. Да. Мы знаем, кто Ну, подсказывайте. Ладно, ну ну, а, короче, он был в нашей школе. Это круто! Нет, она не знает, кто он. Директор, я поняла. Знаете, сколько у нас было в нашей школе? Нет, нет, нет. Виталич. Он был в нашей школе редко. Редко, очень редко. Это плохо, я поняла. Всего лишь два раза. Всего лишь два раза. На Зависит. На одной... А, первый... Звонок. Нет. Нет. <laughs> Один раз мы были втроем, второй мы рано дружили часов. Да. Ну, там... Это сначала мы были дружили втроем. Нет, сначала мы были втроем, а давай прочти потом. Нам давали... Это профессор Слайм! Да! Это был профессор Слайм. Вот, я загадала по грамоте. Я, я... А можно мне приклеить? Профессор Слайм. Приклейте мне. Она угадала, молодец. Приклейте мне. Не могу. Хорошо. Расклеился. Мам, вот этот фрагмент отрежь, где я сейчас буду клеить. Да, а лучше я просто а будем вообще самое ржачное. Нет, не блин. Мы будем еще на второго славу, а второй слава. А я, можно, я можно я закрою глаза и подойду покажу? Я честно закрою глаза. Нет, нет. Не самой интересно. Ладно, давай. Убери волосы. Вот с этого момента не надо это. Видишь, профессор? Так. Вот мы продолжаем. Сейчас моя очередь. Я вообще не знаю. Так, говори. Это знаменитый? Да. Нет. А где он живет? В Украине? <laughs> Да. Да, Мария, что... Нет. Это не видео. Это вообще... Это вообще девушка или девушка? Девушка. Женщина. Мария Вэй? Женщина. Я видела блогер? снималась, она снималась нет. в кино, она снималась в фильме. Сейчас, нет. нет, она, уже знает. А я знаю, кто это. Это в фильме каком? Это было Давай. животное? Это самое легкое. Да, да. Это животное? Да. Кошка? Нет. Нет. Собака? Нет. А, Дикое Ли... животное. Ну спрашивай, что ну, оно а в лесе живет. Что? В лесе? В лесе живет? В лесе, в лесу э, живет. Нет, нет, ну, нет. Это машина? Ну, ну почти. Она может жить дома? Ну, в частном. Да, может. Да, может. Коза. <laughs> Корова? Нет, она живет в частном доме. Она ползает? Нет. Она передвигается на лапах. Ну да. Да. Ну, скорее всего, не передвигается, а по-другому немного. Змея! Нет. Нет. Нет. А, ну, мы... Так, она не может отгадать. Нет, я сейчас отгадаю. Череп... Давай подсказку. Да. Кролик! Да! Так, это ее И сейчас мы будем готовиться к второму продолжаем снимать второй тайм. Первый я? Э, а первая Алена, а я сама последняя, потому что мне говорят, что мне самое сложное. Я даже не знаю, кто это. А можно я все-таки покажу? Но ну, я закрою глаза честно. Ну, да. Честно, да. честно, я закрою. Я сама хочу узнать, кто это. Подожди, надо уже подойти. Сейчас, Сейчас, сейчас мы покажем всех не... Да. Все, первая Настя. Да. Камера вот? Нет, вот. Камера ниже. Вот. Вот. Вот. Нет, ниже. Вот. Это <laughs> <laughs> кто? Они не увидят это. Все. теперь Теперь вообще я. Так. Следующий. Так вот так. Наоборот, глаза. Давай. <laughs> Вот. А теперь Алена. Смотрите-ка, я даже на камере. Вот так вот. вот. Все, мы продолжим. Да, Алена, спрашивай нас. Эм. Это певица? Нет. Я. Это Нет. Нет. Э, Нет. Нет. Нет. Страна? Нет. Ну вот. А что это может быть далее? Это, ну, оно ходит на детских каналах. На, де на Плюс, это, это, ну давай подскажем, что это... Это, это из мультика Диснея. Это из мультика Диснея. Тихо, все, больше Все, больше. Ну, <laughs> из Дисней? Из мультика. Я вообще-то ну, знаешь. Ты знаешь эту сказку. Ты Все, что я там знаю, это Золушка. Да? Это Золушка? Нет. Хорошо, она, она э, съела, она съела. Нет, у нее черные волосы, белая кожа и сине-желтое платье. Все. А, Белоснежка? Наконец-то! <laughs> Спасибо. Это Белоснежка? Вот, вот знаешь Белоснежку? Вика. Тебе И мы продолжаем сейчас загадываем гуляем. Эм, это животное? Нет. Это, это, это как его? Это сериал. Кино. Эм. А, да, это кино. кино. Я вообще мало кино смотрю. Ну, э, может быть, ты его не смотрела, но ты слышала его. Ты слышала о нем? Никто, ну, кажется, мальчики, сериал. мальчики вообще... Ты прикалываешься? Мальчики вообще его не смотрят. Мальчики? Мальчики не смотрят. Девчонки. Ну, и только девочки смотрят. И то, если будут подрасти, давай. А, ну, давай. Я, конечно, смотрела, но просто так глядит. Да, просто... Это а, а на канале ТЭП? Это на любом канале. Это уже в интернете. Это... Ну, не смотрю. Это давно ну ты бы слышала о нем. Это ты точно, он знаменитый самый. Это на 1 плюс мы смотрели когда-то с тобой. Помнишь? Вообще, я мне давно создали. Давно? Что лет назад? Да, или 200, я даже не знаю. А, это как я... А? Это сериал вообще-то. Это не сериал, это кино. Юра, Нет. Мне просто мама. Смотри, может, двух э, главных героинь? А, вот такой. Так, тихо, все. Это... Вы два на хер ее Мне кажется, Нет, она сразу ну, Но она же не смотрела его. Она ну, давай. Э, Нет, мы говорили о нем при ней. А, точно, мы говорили о нем. Сегодня? Нет, мы говорили о нем, позавчера с тобой. Или не позавчера, я не помню даже. Ну скажите именно. Ну, вы на какую букву начинаешь? На букву Т. Не, ну не тебе, это уже реально можно было отгадать. Не, ну это, это древнее я кино. Древнее кино. Ладно, давай героинь подскажем главное. Нет, трагическое. Трагическое. Что случится? Ну, да. Это, да. Нет, все, вот, это уже трагическое, это какое-то. Я не помню. О, господи. Гарри Поттер. Там, там, там. Это Титаник! Титаник! Это Титаник! Ну, это корабль переворачивается. вообще не человек. А, это, значит, джин девочка, да? Нет. Просто прикалываешься? Это не джин. А, значит, это... Ангел? Это, а, это ангел, нет. Подай подскажу, это живой. А, это живо... Оно не существует. Кикимора? Нет. Нет. Оно существует. Оно существует? Да. Да. Оно существует. В лесах. Давай дальше. Девочка. Нет. Нет и оно и существует вообще только в мультиках. И, кстати, есть один мультик про таких... Он просто шел по Диснею. Не надо, не Я не смотрела ни одного мультика Диснея, понимаешь? Ну, ну давай дальше. А, нет, нет, это животное. Ну, еще Миша, дадим еще подсказку про... Нет. А, ну, Все, я тогда. Да. Это царевна лягушка. Я увидела, как Алена показывает. А что? Наталья Скорпион? Нет. Это мультик. Это очень... Ну, это животное такое. Оно такое еще... Ну, еще существует. Вот именно. Э, такой няша, мультяшный. Ну, такой няшка, няшка, няшка. Помнишь, я Маша учила рисовать? В лагере девичьего. Это тебя, Маша, Я поняла, кто. Это на букву Е, наверное, или П. Пони или единорог. Ну, такой с рогом, который... Вот, да, такой. Единорог. Да, это единорог. Блин, мне к волосам приклеилось. И сейчас будет еще третий тайм. И это третий выпуск. Вообще четвертый. Четвертый выпуск. Четвертый. И первый, как всегда, это мама. Первым, как всегда, я замолчу. Да если в туалет может хотеть. Это мама тоже. Ладно, мама, вот это вылез. Все, это сказано. Всем привет, я Чья Так, и заново, мама, сорви. И это уже четвертый выпуск. Первый раз, да? Алена! Вторая. сейчас, так сейчас наприедешь вообще? Да. Ты видео Да. Ты их не... Ну, ты их Это рука или нет? Нет, это не Камази Гел. Нет. Камази Гел Это звезды Туба. Нет. <laughs> Это не мы, точно. <laughs> А, это вообще у них канал вообще популярен? Ну, не очень. Ну, э, как тебе сказать? Нет, не очень такой. Так, так себе. Надо подумать, да? Надо хорошо Думать. Надо думать. А не знаете вообще, кто это? Видеоблогер один. Нет. Ты сказала, это не группа, это видеоблогер. А, ну, группа, она небольшая. Два или три, сколько человек? Перс, я спрашивала. Если где был, говорит, хорошо, два. Два. Два. Угу. Два человека. Подожди. А мы идем, Так, подожди. Сейчас догадается. Ну, конечно, туси. Вот именно, туси. Я же говорила, два человека, туси. Так, следующее. Я. Так. Не спрашивай, я не это животное? Нет. Певица? Нет. Нет. Это кино? Нет. Сериал? Нет. Сладкая? Она не знает, кто это. Бигвудзу? Нет. Что ты сказал? Эм. Это язычки вот эти такие круглые? Нет. Тирамису? Нет. Водово. Это был была маленькая у нее тусит. А Хотя ладно. Да, да, да. И все, всем э, а, дяди... А. Извините Мама, меня. это вырежи. Мама, Давай. это вырежи. Давай. Это видно <laughs> Вот печалька Так, <laughs> давай. Это животное. Нет. Нет. Это человек. Да. да. Видеоблогер. Нет. Нет. Певица. Да. да. Актер. А, певица, да. Певица. <laughs> Мужик или девушка? Девушка. Не ну, сосед не совсем девушка. Что? Это девушка? Это, ну да, это... Это... Это... 30. Я же кого знаю, я этого знаю. Ты ее точно знаешь. Это, это Кристина Си? Нет. Ну блин, а Кристина Си не 30 лет. Не за 30, ну то есть э, до 30. Макс. Роя ровно 30? Нет, я больше немного. 30 мы еще только не сдаемся. Да, мы еще сегодня слушали эту песню. Амахасла! Амахасла! Нет. Да, мы слушали, она мне сегодня скидывала. У нас призраки. Ну, давай тогда я скидывала, что ты не понимаешь. Ну, нет, я, я скидывала мне она, она, она мне Амахасла скидывала. Так, это, это, это. Ну, давай, давай. Я не знаю, я не предполагаю, кто это. Скажи, не сдаемся вы слушали сегодня эту песню. Да, конечно, есть. Давай скажем, на какую бы она заканчивается. Мы слушали, много людей мы слушали сегодня эту песню. Заканчивается на А. Заканчивается. Заканчивается. Это не Это, это, это певица же, да? Ну да. Да. Почему? Э, <laughs> yeah. Лови зайки, я мы очень долго Да, Да. Долго, долго. Мы слишком... Подожди, э, подожди, подожди, как нас не знаю. И что у нас даст, мы не скажем. Я не слушаю, я не слушала песню. Может, вы вдвоем не слушали? Как раз я с тобой. Я поняла, кто это. Это Бьянка. Да. Я не думала, что я попала потому что а, нет, должна было Нет, я просто поняла, я понимаю, я же все эпизоды перечислила перед